assalamu alaikum welcome to my youtube channel this is your friend and brother said let's see the video and enjoy it हमारे कोताही मोल पे ईद पे घूमने के लिए बच्चे लोग लेके चलिए आप लोग भी देख लीजिए साथ में बहुत खूबसूरत मार्केट है और इसमें ये सफारी लैंड है बच्चे लोग का खेलने के लिए जो जगह है और हर ब्रांड्स के शॉप्स भी है अवेलेबल है दरअसल ये ईद का टाइम का वीडियो है लेकिन मेरा गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है अपलोड करने का टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला तो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोग देखिए एंजॉय करिए और हो सके तो अगर आप लोगों को बच्चे लोगों को दिखाए बच्चे लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें कार राइड से हम्म, हर तरह के राइड्स है प्लेइंग गेम्स है तो बच्चे लोगों को अच्छा लगेगा और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए लाइक करिए Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah. far is the echo? Where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make it stand. We've got to fight to find a way Dare to fall Doesn't mean that you're just a just beautiful. We should be equal, free all together. पानी ज़्यादा आता है फायदा करता अलग अलग बैठने से अच्छा है है वो एक साथ में नहीं है हाँ नहीं किधर आए तो इन सफारी लैंड अल ओताई just spirit for the cause. We should be equal shoulders. together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dead or fall to find a way.